लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्नेछौं एसक्यूएल भ्यूमा क्वेरी लेख्न अर्डर बाई वाक्यांश प्रयोग गर्न जोइन्स प्रयोग गर्न एग्रिगेट फंक्सन प्रयोग गर्न ग्रुप बाई वाक्यांश प्रयोग गर्न र पहिले नै बनेका फंक्सन प्रयोग गर्न एसक्यूएल क्वेरीज लेख्ने बारे सिकौं यसको लागि हामी हाम्रो परिचित लाइब्रेरी डाटाबेस खोलौं अब हामी बायाँपट्टिको क्वेरीज लिस्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल भ्यू क्लिक गरौँ सुरुमा हामी क्वेरीको नतिजा कसरी क्रममा राख्ने हेरौँ र तलको उदाहरण मानौं यी सबै किताबहरूको लागि रिट्रिप बुक शीर्षक र लेखकको जानकारी क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्डले प्रकाशित गर्छ र यिनीहरूलाई प्रकाशकको साथै किताबको शीर्षकको आधारमा आरोही क्रममा राखौं र क्वेरी यहाँ छ सेलेक्ट पब्लिशर टाइटल अथर फ्रम books where publisher इन bracket भित्र उद्धरणमा क्याम्ब्रिज कमा उद्धरण भित्र अक्सफोर्ड अर्डर बाई पब्लिसर एएससी कमा टाइटल एएससी त्यसैले हामीले कोलम नेममा सर्टिङ तोक्न अर्डर बाई वाक्यांश प्रयोग गरेको याद गरौँ सर्टिङको लागि कमा अक्षरले अझै कोलमहरू थप्न मद्दत गरेको याद गरौँ र एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डर जनाउन हामी प्रत्येक कोलम नेमको सँगै एएससी वा डीईएससी टाइप e गर्न सक्छौं अब हामी फाइल मेनुबार मुनिको रन क्वेरी आइकनमा क्लिक गरौँ यहाँ किताबहरू छन् सुरुमा पब्लिशर र त्यसपछि किताबको शीर्षकको आधारमा क्रममा राखौं अब हामी अर्को क्वेरीमा छौं अब अहिलेसम्म सदस्यहरूले फिर्ता नगरेको किताबहरूको शीर्षकहरू साथै किताब जारी गरेको मितिको सूची प्राप्त गरौँ टाइटलहरू बुक्स टेबलमा र बुक इस्यु डेट बुक्स इस्यु टेबलमा रहेको हुनाले हामीले कुनै तरिकाले यी दुईलाई जोड्नु पर्छ त्यसैले यी दुई टेबलहरू जोड्न हामी ज्वाइन किवर्ड प्रयोग गर्छौं र यी दुई टेबलहरू जोड्नका लागि हामी समान बुक आइडी कोलम प्रयोग गर्छौं ल क्वेरी यस्तो हुन्छ सेलेक्ट b.title, i.issuedate, i member id from books B join books issued I on B dot book ID barabar I dot book ID where checked in barabar false फ्रम वाक्यांशमा b र i अक्षरहरु याद गरौँ यिनीहरूलाई एलियस भनिन्छ जुन राम्रोसँग पढ्नको लागि व्याख्यात्मक वा एकमात्र अक्षरहरू हुन सक्छ याद गरौ बुक आइडी कोलम दुवै टेबलहरूमा छ त्यसैले हामी दुविधा हटाउन एलियस प्रयोग गरी कोलमको नाम दिन्छौ ल अब हामीले फ्रम वाक्यांशमा join किवर्ड प्रयोग गरेर यी दुई टेबलहरू जोडेको याद गरौ र हामीले बुक आइडी कोलम जोड्न यस्तो लेखेका छौ अन b.bookid बराबर i.bookid अब हामी क्वेरी रन गर्छौं र हामी किताबहरू र तिनीहरू जारी गरेको मितिको सूची देख्छौं र चेक्ड इनमा नट चेक्ड इन भएको याद गरौँ ल रिजल्टमा मेम्बर आइडी मात्र भएको पनि याद गरौँ यो त्यति उपयोगी छैन छ त हामी मेम्बर्स टेबलमा भएको सदस्यहरूको नाम कसरी देखाउने छौं सजिलो छ हामी हाम्रो क्वेरी तल दिएको तरिकाले जोइन गर्छौं Select b.title, i.issuedate, i.memberid, m.name from books B जोइन issued I on b.bookid i.bookid join members and on i.memberid बराबर m.memberid where checked in बराबर false ल Members टेबल र Member id कोलम जोड्नको लागि प्रयोग भएको दोस्रो जोइन याद गरौ Query run गरौ यहाँ सदस्यहरूको नाम सँगसँगै उनीहरूको नाममा जारी गरेको किताबहरू छन् अर्को हामी एग्रिगेट्स र ग्रुपिङ बारे सिकौं हामीले कसरी लाइब्रेरीमा भएका सबै सदस्यहरूको गणना पाउन सक्छौ क्वेरी यस्तो हुन्छ सेलेक्ट काउन्ट ब्राकेट भित्र एस्टरिस्क एज दोहोरो उद्धरण भित्र टोटल मेम्बर्स फ्रम मेम्बर्स त्यसैले यहाँ काउन्ट याद गरौँ यसलाई एग्रिगेट फंक्सन भनिन्छ किनकि यसले एक सेट रेकर्ड मूल्याङ्कन गरी एकमात्र मान पठाउँछ हामीले टोटल मेम्बर्स एलियस पनि थपेका छौँ अब क्वेरीलाई रन गरौँ त्यसैले यहाँ बेसले चार सदस्यहरूको रेकर्डलाई मूल्याङ्कन गर्छ र चार नम्बर पठाउँछ जुन पूरा सदस्य संख्या हो एग्रिगेट फंक्सन्सको केही थप उदाहरणहरू सम म्याक्स र मिन अब हामी जानकारी समूहकृत गर्न सिक्छौ हामी प्रत्येक प्रकाशकको किताबहरूको गणना कसरी पाउँछौ त यहाँ क्वेरी छ सेलेक्ट पब्लिशर कमा काउन्ट ब्राकेट भित्र एस्टेरिस्क एज दोहोरो उद्धरण भित्र नम्बर अफ बुक्स फ्रम बुक्स ग्रुप बाई पब्लिशर अर्डर बाई पब्लिशर नयाँ ग्रुप बाई वाक्यांश याद गरौँ त्यसैले हामी हरेक प्रकाशकको रेकर्डहरू समूहमा राख्न पब्लिशर र किताबहरूको संख्या र ग्रुप बाई वाक्यांश छान्दै छौं अब हामी क्वेरी रन गरौं तिनीहरू बाहेक प्रत्येक प्रकाशकको नाम र तिनीहरूको किताब संख्या याद गरौं。 अर्को हामी SQL मा functions प्रयोग गर्ने बारे सिक्ने छौ functions एउटा मान फर्काउने स्टेटमेन्टहरू हुन् उदाहरण date ले आजको मिति दिन्छ त्यसैले हामी किताब शीर्षकहरुको सूची बनाउँछौं जुन सदस्यहरुले फिर्ता गर्नुपर्ने छ र क्वेरी यस्तो हुन्छ सेलेक्ट b.title, i issue date, comma, I dot return date from books B join books issued I on B dot book ID barabar I dot book ID where checked in barabar false and return date less than current date law current date function को प्रयोग याद गरौँ हामी त्यो किताबहरू फिर्ता छौ। जसको रिटर्न ले आजको मिति नाघिसकेको छ क्वेरी रन गरौँ र यहाँ फिर्ता गर्नुपर्ने किताबहरू छन् HSQLDB मा उपलब्ध फंक्सनहरूको सूचीको लागि http://www.hsqldb.org दोहरो hsqldb.org slash doc slash 2.0 slash guide slash built-in functions hyphen chapt.html मा जानुहोस् वेबसाइटमा गएर पुरै युजर गाइड प्रयोग गर्न सकिन्छ tp कोलोन दोहोरो slash wwwhsqldborg slash यहाँ एक कार्य रहेको छ SQL queries लेखौं र यी कुराहरुको लागि जाँचौं लाइब्रेरीमा रहेको सम्पूर्ण किताबहरुको गणना प्राप्त गर्न प्रत्येक लेखकले लेखेको किताबहरूको गणना पत्ता लगाउन आज किताब फिर्ता गर्नुपर्ने सदस्यहरूको नाम र उनीहरूको फोन नम्बरको सूची बनाउन क्वेरीले के गर्छ व्याख्या गर्नुहोस् सेलेक्ट ब्राकेटभित्र प्राइस एच दोहोरो उद्धरण टोटल कस्ट अफ क्याम्ब्रिज बुक्स फ्रम बुक्स वेयर पब्लिशर बराबर उदाहरण भित्र क्याम्ब्रिज यसरी हामी लिब्रे अफिस बेसको मोर क्वेरिज इन एसक्यूएल भ्यू ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षेपमा हामीले यी कुराहरू सिक्यौं एसक्यूएल भ्यूमा क्वेरी बनाउन अर्डर बाई वाक्यांश प्रयोग गर्न जॉइन्स प्रयोग गर्न एग्रिगेट फंक्शन प्रयोग गर्न ग्रुप बाई वाक्यांश प्रयोग गर्न पहिले नै बनेको फंक्शनहरु प्रयोग गर्न स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टीचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken-tutorial.org ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्वशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार